me ha parecido maravilloso, ha sido una experiencia realmente mágica, yo creo que esa es la palabra que lo, encierra todo, porque es conectar con tu esencia femenina y todo lo que alquimia transmite, me ha encantado. La formación ha sido realmente, es una mezcla entre profesional y cálida a la vez, porque lo que es todo el equipo de alquimia, toda la parte, la estructura que hemos ido viendo ha sido la verdad que maravillosa, súper útil, súper práctica y principalmente transformadora. Entonces ha sido como un pack completo y maravillosa. Completamente, o sea, yo llevo años que esa es mi pasión, realmente empoderar a la mujer, ayudarla a sacar pues toda esa belleza y toda esa fortaleza que cada, cada una de nosotras tiene y ahora el hecho de haber vivido y experimentado personalmente este taller me da aún más herramientas, más creatividad y más seguridad a la hora de poder añadir. Es como un plus a mi trabajo y, y me encanta.